Ռեվրատ 4 4 հաս Քաղցրու արուստային կյանքը որը որ ունի իմաց մինիմալը ֆինանսականի հերիքը ասում է բաց հասկալո դե գումարը ստեմի դե դերը գործնում այց է տեսում դու կո փողի մասին ինքը արցնում է կարևոր է գործերի մեջ առաջի քայլի բնույթը ոնց որ մեքենայ շարժիչը գործի գծող երևույթը ոնց որ տան համար տանիքը մարդու համար ընտանիքը երեխեքի նորմալ զարգացման համար խաղալիքը Սրտի համար իրակերը լամարդու համար ընկերը Շամանակակից պոետի համար բրնացան գերեքը լուպին աճախորդը տարե դարձի համար Դորդը աշխատել ապետ որ արդը ճանապարի խորդու բորդը Լավա որ կայտանքում իմաստ զում ես ավայ չես ապրում Ապրում ես մշակելով հոգևոր հողեր էդ վարում Բա պետք է են արստությունը վերջում հուլիոս կեսարին ջրո անիմացյան կը մինուսի է հավասար Մի երազի բլբուլի բաղը թե կեզ ասել է բարխաղը Ձգտի որ լավ լինի վաղը որ ճանը չմտին տաղը Կարաս դարի ոգով աղա եթե ոգիտը լսաղա տեսյանքը ծանու Գնում է առաջիցան է կծանի վաղը Ամեն մեկը տյանքը հասկանում է իրա ձևով իրա չափով Հուսես է դիտուս գազ դանդաղ տես գա շատ արագ թափով Ռապը մեր ամադի մաստալիս տյանքի աղբի ուրա Զարմանալի կլնի են որ լսեն ասեն թե իմաստը ուրա Փոխվում է դարը ժամանակը ու փոխվում են մարդիկ հետը 20-երորդ տարի ծրապի հետ եմ ես գտել եմ կետը կետը որից ես գցել եմ անել մաներ կառուցելու որը դարել է վառեդան ու ցուրտ օրերը ջրուցել իշքան ուշումն եմ ատում եմ անիմացիան կես դու լուճը ցանկը տես դու լուճը ջանկը տես ջանկը որ տարապանքը կտ Սերի անելը վեգու կես Կյանքը պիտի իմաստուն ենա որ չդարնա կրկես Ու մամար կյանքը պիլակյան ու մամա վերելակ Թե դե մեկին դարը բալա է մեկին հետ է դե ելակ Պայքարում ենք որես կյանքում չապեքան իմաստ Ոմակ եկան ենք ու տալի որ կյանքը կան իմաստ Ու մամար կյանքը պիլակյան ու մամար վերելակ Թե դե մեկին դարը բալա է տալի որ կյանքը կարիմար Չարթել վանդակները կատարում եմ ասատագրում Ասատագրում եմ ֆանտազիաս ազատություն եմ շնորում Դե թռի դու թռի ազատ թռչունի նման Չախրի ես աշխարով համնման համել աննման Ու թռավ երևակայություն կոչվածը Թռավ աշխարի լիքը լիքը գաղտնիքների սովածը Քաղես վայել ես պտուղները կյանքի տված Որ ասուչի ամեն մեկին ամեն մեկին չի տրված Կանգնեց ամպերից վերև ու տեսավ ամպերի ծովը Ես գիտեի որ նա շուտով իզ մոտ կբերի հովը Են հովը զովը օգտակար տառապատ կապված հոգուս ու երբ ճղվում է սիրտը պետք չի լեզուն անի սուս լերությունը լաբանը չի զսպվածության դեպքում բայց եթե չափից ավելի մարդ կգնի հարամքուն ուրեմն ասատագրի դու քո մեջ իմաստությունը որ իմաստավոր դառնա կյանքիդ մեջ դժվարությունը ինչը որ հեշտ է այդ անել կարում են սաղ գիտեն գնում են դանդաղ մինչև դժվարին հանդիպեն պնդում են դժվարությունները շատ են կանլի քտիպեր հասկացի իրանց ուղեղի համբերության տեր կխլես լավը կկարանաս կանես կյանքում բարին գործը իմաստավոր թող քո ապրած բարդարին դաժան մի եղի կարակ տալով չորացող դաշտերին Ես տեսել եմ կործանման ճամփով շարժվող շատերին Որ կործած կյանքի իմաստը չեն գտնում անձը սեփական Այդ վաղ կկորի բարին կհաճախի կյանքը ապական Ամեն տեղ էլ կա դժվարը դու փորձի տիրանալ դրան Դժվարը քողարկում է իրականը ոնց տերարիստին չադրան Իրական կդառնա ուզածը եւ դու ձգտես հավատաս Իմաստապուրի ազատությանը կյանքին կանես մեկով 10 Գիտեմ փոխում ամարտը երբ գալիս է գնալու ժամը Համը քաղցրած կյանքի ապրելուց տարբերի թանկ ու էժանը ու մամա կյանքը փիլական ու մամա վերելակ Էմեկին դարը բանա էմեկին է դե ելակ Պայքարում ենք որես կյանքում չապեք անիմաս Ոմանք է կանենք ու տալի որ կյանքը կանիմաս Ու մամա կյանքը փիլական ու մամա վերելակ Դե մեկին դարը բանա է մեկին է դե ելակ Պայքարում ենք որես կյանքում չապեք անիմաս